大家好，欢迎来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师。我直言直语讲做人道理。今天神要向你说什么？二十四讲。 自我保护，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。你要除掉邪僻的口，气绝乖妙的嘴，你的眼目。 要向前正看，你的眼睛当向前直观，要修平你脚下的路，坚定你一切的道，不可偏向左右，要使你的脚离开邪恶。二十三节最主要的就是你要保守你心，胜过。 保守一切，因为一生的果效是由心发出的。所以在这里，我们看到心是非常的重要。从生理上、心理上，我们都知道。那一般上从心理来说，大家都知道的嘛，那就是说，哎，你的心脏的问题。如果心脏有什么问题的话， 那假如没有处理得当呢？哇，一命呜呼，即时还不止救的话，那就是心脏病了。所以心，我们大家都知道它是非常重要，所以我们人都会啊，尽量啊， <laughs> 哈，就是我们会去运动啊，运动，然后我们也避免啊有这个压力，所以我们有一些松懈。 啊，出去走走啊，心情好一点。然后我们也会啊，吃药啊，可能医生配给你的药啊啊，让你的这个胆固醇低啦，啊，血压低啦等等。当然还有一种就是预防性的，就是保健的。啊那所以这几方面我们都知道，大家都可以说是非常的。 呃，熟悉的一个话题，因为在我们周围里面有很多人因为生理上心脏的问题而出现的一些意外，所以我们人都晓得怎么样做一些的预防性。那从心理的角度，心也是很重要啊。我们都是说心态影响一切，所以心态影响一切呢，这个心态也非常非常的。 重要的，所以圣经里面说你要保守你心胜过保守一切，那就是讲你的心心态是什么。所以一生的果效是由你的心态而发出的。那今天作为我们的基督徒的话呢，那我们就要去想了，因为心态是很重要，心也是很重要。你的心要得到保守啊，你就要去注意你的心里里面。 什么是你放在心上的？你放在心上的是什么事情呢？你心里里面的秘密是什么？你心里里面的烦恼是什么？啊，你心里里面的心痛的又是什么？那还有你心里里面立下的心智又是什么？这这一切的一切，都跟我们的这个心态有关。 因为你怎么样烦恼，你怎么样心痛，你怎么样立下心志啊？这一切其实呢，它都能够反映出你的信仰观、你的价值观、你的人生观，都能够在当中呢分析出哦，你看什么是为重要的。所以作为基督徒的话呢，我们就要去问喽。 我的心里面，我烦什么？我忧什么？我痛什么？我立下什么心志？我们都去围绕去看一看。如果你发觉到这些东西全部都是不属灵的，这些都跟信仰没有关系的哦，那你就要去注意一下。也就是说，你的心没有得到保守，因为你所想的都不属于基督教信仰的，都不属于圣经的，都跟上帝没有关的。原来你想的全部都是什么？ 世俗上的事情，你就是变成去爱世界去了咯。如果你想的就是怎么样去贪贪贪心的话，那你就是贪爱钱财的事上了咯。所以你要自己去想一想，看看你的心是有没有得到保守。如果你的心没有得到保守，其实蛮危险的哦。我们一起祷告，天父上帝啊，我们要保守我们的心。 因为它影响着我们的一切，所以我们祈求主，让我们的心都是向着你看的。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。希望你能够在油管里面分享你的心得领受，给一些鼓励，也请代为转发，爱心支持啊！还没订阅的去订阅。 然后还没有认识到这个马太牧场的，我也希望你能够在当中能够啊呃转发给他们，因为你的参与是我的动力哦。我们一三五再见，耶稣爱你，与你同在，上帝祝福你。